боль. Понял ли я истину природу боли теперь? Столько лет я учился справляться с болью. Боль физическая. Ее было настолько много, что к ней я уже даже привык. А иногда и удовольствие получал. Боль душевная. Ею научился избегать. Я научился быть ровно настолько хладнокровным, что ничего уже не могло меня задеть. Но как же сильно сумела ранить меня ты, я сначала опасался тебя опускать в свою душу, как и всех других. Позже я боялся, что не смогу тебя полюбить из-за своего хладнокровия. Но я пустил тебя в свою душу, и я тебя полюбил. Как же я тебя полюбил. Как же сильно я тебя полюбил. Ты, ты, ты. Мог ли я предположить, что самый больный удар нанесет мне самый близкий человек – Hello. Чем больше боли человек знал, тем больше боли отражается и на его лице. Есть целые народы, о которых говорят как о неприветливых, вечно грустных и вечно страдающих. Но не говорит ли это о том, что не только лицо человека, но и лицо всего народа отражает всю пережитую боль? Имею ли я хоть какое-то моральное право страдать и думать только о себе, когда страдают сотни тысяч, и ни одна душа многих из них никогда не подумает,